sangu jigéen ñi ci dunya jaaratullaa ñaari fan ci wéru février 2023 yemok maglu proxan di bëss bi ñu jagleel soxna su am way ak dayo bu mat sekk ci yoonu l'islam rawatina ci yoonu mouridisme té muy soxna jaara buso turam dëgg di mariam buso mu ngi gané ci aduna 1833 ci gox bu ñuy wax golleré nek ci diwanu futa jolof soxna jaara buso di dom ci mohammed buso ak soxna astawalo soxna jaara buso ab sellayam bu ken na na waraloon waralon ñuko don woyé jaaratulaay maanaam ku jege lool yàlla nekkoon ñaareelu soxna ci mamor anta salim mbàkke soxna su si dundam gàttoon na lool ndax fanweeri at ak ñett képp la def ci àdduna waaye dund gu bari rawatina ci jigéen ñi maam soxna jaara bu so dundam yépp mu jagleeloon ko ak borom këram mamor anta salim mbàkke nga xam soxna jaara bëggutoon dara ludub di wéy ci ndigalam ngir am ngërëmu suñu borom soxna jaara buso ab nangom gu mat ak hamu wareefu sëy jëmale ko ci boroom këram di Mamor Anta Sali Mbàkke la mës a taxawee li koy firndeel di taarix bi ñuy nettali ay génération yu bari soxna jaara buso bés daa am muy taw taw bu métti ki di boroom këram daal di koy jox ndigal ngir mu taxaw te ab sàkket moom soxna jaara buso daal di jëfee ndigal te sàkket bi ba fajar di jot kii di borom këram ginnaaw bi ma ko joxee ndigal daf ko fàtte woon di def lii di ay naafilaam ba mu xëyee fa mu bàyyi Dari ko daldi fekkat ak yenen kemtan yu soxna si daldi defal borom kërëm ba yalla sunu borom dari koy fayé ahmadu bamba mi taxawal yoonu mouridisme atum 1864 soxna jaara buso def lu bari ci yoonu murid warala bañu dari koy duppé ab magal muy ben jigéen bu am magal at bu jot talibé yu bari ko ci gox yu fasantiko ngir dem ca proxane di ben localité bu nek ca ñoro dirip région bu kaolack magal si ki di soxna jaara buso mu sel mi ay tanu soxna si nek lu dess ba tax ñukoy jangal ñi di jigen ñi seen waref jëmele ci seen borom kër waye itam ñu roy soxna su sel si di mam jaara buso bés bi ñu koy màggal bu mu laqo di 1966 ki ko amal di serigne basiru mbàkke di dom ci tuba touba muy di amal magalam gu ñëk atum 1951 bobo ba léegi ñuy amal magal proxane ba mu am dayo bi tay ay junni junni doomu adama ñoy ñooy dem ca diwaanu Poroxaan ngir màggal soxna su sell si di dem ca mausolée ba ziyaare ko ak teen ba mu daan roote ñuy ñaan yàlla rek mu tas ñu ci barkeem équipe Jafala international di ñaanal taalibe yi màggalu jàmm ak salaam.